ओम श्री अम्मा कोटाग्रे नम fight for freedom of Amma कोटाग्रा या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थित नमस्त नमस्त नमस्त नमो नमः ओके हियर इसेस head speech to booked and this and पकोड़ी palli pakodi విద్యార్థుల వ్యక్- వ్యక్తిత్వ వికాస తరగతులు okay and Vikas Modi is in jail blast हो गया सलद आपका क्या बोलते हैं मैगी नूडल्स मेरे किताब खरीदने वाले लोगों पे आप केस डालोगे तो मोदी जी आपका मो- विकास मोदी जो है आ, जेल के अंदर जा गया होगा अभी तक हाँ, हाँ, और आपके कुत्ते यहाँ पे क्या कर रहे हैं आके क्या बोलते हैं प्रजाग्रह सभा कहते हाँ जेल को जाएगा जगन हाँ और ये दे रहा है पट्टा हाँ उल्लू का पट्टा पट्टा दे रहा है हाँ घर का या ज़मीन का और ये योगा शिल्पा शेट्टी कर रहे हैं हॉट योगा बोलते है कोल्ड योगा अवार्ड मिल गया इसको अच्छी तरह हाँ, और ये हाथ नीचे पैर नीचे एक ऊपर और ये लड़की जो है पीठ नीचे हाथ ऊपर पैर ऊपर तो ये लड़कियों का क्या जिमनास्टिक्स करा रहे हो और ये इस पर क्या बोलते ट्विंकल खन्ना जो है पन्नी बोन्स कर रही है मेरा फादर का बोकन ब्रोन्स हो गया सात लोग का हड्डी पसली टूट गया और किसी की क्या बोलते लाश जा रही है डम डनाडन हाँ मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कुछ भी नहीं है बोलता है हाँ भगवत गीता में थर्टी लोग मर गए हैं मेरा म्यांमार माँ की इसमें हाँ तो मेरे बचपन में क्या बोलते हैं हाँ आखिरी यात्रा जा रहा है और जगन का जन्मदिन हम हाँ लाल का क्या बोलते क्या चल रहा है कलयुग का हा? और बोलता है लापता है मेरा इंदिरा गांधी को 31 बुलेट क्यों लगे किसी को मैंने लग, खत लिख दिया 31 बुलेट्स इंदिरा गांधी का हा? और वो क्या बोलती है खान में कुछ कुछ कर रही है बहन अपने भाई के इसमें और आपका लोनों का स्कैम जगन का है हाँ एक वाइफ एंड हस्बैंड जो है हाँ आत्महत्या कर लिए हैं ग्रेनेड गांधी ये लोग देखिए నమ్మిన వారి మోసానికి దంపతులు బలి ठीक है और आप मोदी जो हो गाड़ियाँ पे गाड़ियाँ खरीदते जा रहे हो विदेशों का हाँ तो मेरा गाड़ी लेने का नहीं चौबीस करोड़ रुपया अपने दो गाड़ियों पे मर्सिडीज बेंच करते हाँ आपने दो गाड़ियों पे अपना पैसा बर्बाद किया हाँ मेरा गाड़ी नहीं लिए हाँ और क्या बोलते हैं मेरा 500 करोड़ रुपया करीब दस हज़ार करोड़ रुपया आना है मुझे क्या बोलते हैं Nobel prize Booker prize Booker prize हाँ मायावती का पाँच हज़ार करोड़ रुपया कालाधन का दे टेन परसेंट का पॉलिटिकल आर्ट वर्क कमीशन ये लोग क्या कर रहे हैं हाँ तो ये सब जोकर ड्रामेबाजी बंद करो और देश को मेरे हवाले करो इस कुत्ते को कहते हाँ देने की बिंदु दे रहे हैं हाँ, हाँ क्या बोलते हैं इसकी सम्मान कर रहा ही है हाँ बेल पे छूट के बाहर घूम रहा है तो इसको प्राइड सीजे रमना इस प्राइड ऑफ जगन हाइटी हाँ चाय दे रहा है कहते साला कुत्ता कमीना हाँ फाइट फॉर फ्रीडम ऑफ अम्मा कोटाग्रा ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಮ್ಮ ಕೋಟಾಗ್ರೆ ನಮಃ I tell people stop paying taxes with these controls Islamic ತುರ್ಕಮುಂಡ ಕೊಡ್ಕಲು when will you walk out of Amma ಕೋಟಾಗ್ರ with all your girlfriends cars helicopters aeroplanes Om Shri ಮಮ್ಮ ಕೋಟಾಗ್ರೆ ನಮಃ